मोदी सरकार की युवा मंत्री व सांसद अनुप्रिया पटेल का यूपी की राजनीति में अच्छा खासा दखल है वो अपने राष्ट्र दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं साथ ही कल्याण राज्य मंत्री के पद पर कार्यरत हैं अनुप्रिया 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सदस्य के रूप में चुनी गई अपने बेबाक भाषण से अनुप्रिया को अपना दल का प्रगतिवादी चेहरा माना जाता है यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 2014 में अनुप्रिया को मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के पटेलों को अपनी ओर लाने का प्रयास किया है अनुप्रिया दोबारा पीएम के मंत्रिमंडल में अपनी जगह बना सकती है 2014 के आम चुनाव के दौरान अपना दल ने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया था 2014 में ही मिर्जापुर क्षेत्र से संसद सदस्य के रूप में चुना गया था 2019 लोकसभा चुनाव में भी दल की अहम भूमिका रही है अनुप्रिया प्रधानमंत्री की कार्यनीति से प्रभावित हैं और वे कहती भी हैं कि पाँच साल के गठबंधन में पार्टी आगे ही बढ़ी है कुछ समस्याएं भी आई हैं जिन्हें भाजपा के मुख्य नेताओं के सामने रखा गया है बड़े दल के साथ गठबंधन में छोटे दलों को कहीं ना कहीं समझौता तो करना ही पड़ता है बीजेपी ने हमारे कार्यकर्ताओं को तवज्जो देकर उन्हें निगम और बोर्ड में स्थान दिया है अनुप्रिया का जन्म कानपुर में 28 अप्रैल उन्नीस को हुआ था अपनी शिक्षा में अनुप्रिया ने Lady Shriram College for Women Amity e विश्वविद्यालय और कानपुर विश्वविद्यालय से शिक्षा